Нэвтрүүлгийн ивент төлөөгч Өвөрмөц замд тансаг өнөр жинхэнэ кофе G7 Синхр тэнгэрээ эхийн сууны цацалтай өрийн зөөлөн салхай ухаардын сургаал шивнэстэй урсан мэрэлзэх мөрөн хуурийн экшээ утаг минь инх минь юртэг урсан мэрэлзэх мөрөн хорийн экшисэнэсэ умэн багын утаг минь цагийн урсгал цагаан сэтгэлийн мөрдө цайдган сэтгэлд ээжийн захиас буйны өвдөгтэй самцаа гэрүүж өссөн нутаг баяр хасаа заяат байна уу таг минь азийн гуддагтай самцаа дэрүүж өссөн нотаг баярын масрай санасаа заяат байна уу таг минь азийн гуддагтай Сигэр цонны уйлраал ногоон торгон өмсгөлдээ Инжин цагаан гэрүү суудан сондор чаргах нутаг минь эрдэний алтан бэлэг тэр дэцээ хүндэх ёссон амар мэндэр дэшитэн чаргах нутаг минь эрдэний алтан бэлэг